gaur e, ziburuko Euskal Liburu eta disko azoka honen irekitzeko berrikuntza batekin e, ba, solas gune berri bat, espazio berri bat irekiko dugu. E, entzun duzu, esan batxit dirazak eta maiur eperri dazleak bildu eta elkartu ditugu gaur hemen. Azokak idazle belaunaldi zar eta gazten arteko zubia ere izan nahi duelako. Beraz, zuek izango zarete protagonista, zuen arteko solasaldia izanen da, eta agian e, zuen buruen aurkezten hasiko dugu solasaldia, e, e, Jan zuri buruz mintzatu gara, astapen batean, azpandarra sortzez, emezortzi urterekin, etorri zinen, ziburura, bizitzera. Berroita zonbit urtetan, bai. E, lanera? Lanagatik? Gatik lana doni bane logizunen behin nuen. Mhm. Eta e, zu amaiur eper em, esanen dugu izburakoa zaitugula, e, profeten izurra, e, fikziozko elaberria plazaratu duzula, baina musikan ere ari zara, musikarako hainbat kantu idatzi dituzu eta antzerkirako ere, Bai, e, kantu, hainbat kantu ezagit bo, kantu batzu bereziki e, eh, diabolokioi taldearen zat, eta bat alabeste pako etxerak zen zat, baina gehien bat bai, antzerkiarekin hasi nintzen, eta eta jaz e, argitaratu nuen lehen liburua bai. Biek, Euskaraz idazten duzue, eta biek e, testu inguru ezberdin bat ere bizi izan duzu, ez batik e, esango gue, eh? oraindik ere ba, liburuak idatzi dituzula e, garai hauetan, baina e, hortik hasiko nintzake, agian pikin bat e, e, idazten hasi zineten momentuan Euskarak ze plaza zuen eta Euskararekiko ze harreman zenuten kontatzen hasiko zinateke? Bai, laburzki errenen dut, baina eta Heme sortzi urtetan, hasen nintzen, herrian idazten, eta manintuen uh, idazlan hori edi lota hasen intuz denak, berezikien kusia, jan herri eta herria zede janik arduratzen zena lafitekin, eta bedaz, bazen edo azparnen, eta herriaren berriketa dia pierres duhur, eta hura edea izan zen, eta beti adizentan, kitzikan, eta pusa, eta pusa, behar nuela, erozoin gehietaz, adizan, euskaraz, zeren eta hastapen hartan, pilotaren saila bainuen makarrik atxikitzen herrian. Eta gero, gai erozoin lotu nintzen, urteak din eta urteak joan. Hara, hori izan zenen hastapena, ukan intuen ere laguntzaile batzu, bai, Hala nola lubi da zanz. Lubi da zanz, unetan heldu zen bai honarat, usta itzen behizi baitzen, eta beti agertzen zen eta bazkekler egunkariaren bulego dat, zeden eta Marijan ida, minaberri ginuen idazkaria, eta bestalde Marijan minaberri ari zen lanean, denbora hartan arrakasta polita zuen aldizkari entzat, aldizkari hura zen gure herria eta preseski, lubida da zen gehienik arduratzen zena, eta laguntzaile zuela Marijano Minaberri horra zergatik, haste do, elgarrekin egoiten ziren hartaz eta untaz, ondoko aldian zer behartzen, sartu delako gude herria aldizkadi hortan. Eta hola nuen ezagutu lubi da eta beti pusatzen intuen, gero eta gehiago, eskuadaz, herrian idazterat. Bai, beraz, e, ni berdin antzerkian aritu nintzen e, eh, liceoan, eta eta biziki maite dutan eh, disiplina artistiko, artistikoa da, hankion lukurekin abiatu ginen, eta eta beraz, baginen talde bat, lagun talde bat, be, e, gogoa bai ginuen, be, antzerkian segitzeko eta be, ara emezortzi urterekin eh, ikasketak hasi nituen bordalen, eta azkenean e, bon, telefonoz, eh, banoen aukera familiarekin edo lagunekin euskaraz aritzeko, baina egunerokoan e, gehien bat aktualitatea edo euskal edabideen bitartez euskaraz banituen minutu batzu, edo? eta ere poliki poliki euskal eh, literatura irakurtzeari eh, lotu eh, nintzaion ere eta eta hara irakurriz bizka bat horrek uh, elikatu ninduen eta hola hola biatu ginen. eta ene lehen argitaletxea izan da e, antzerki, gure antzerki talde hori azken finean. Eta beraz, beraz ara, hola, hola asin nintzen. Abai, behar dira gazte horiek ez dakit laguntza beharrik baduten edo laguntzarik nahi duten ere, baina behar dira pusatu horiek ere gerotak egiago ausartak eta izan, kementsuak izan diten beren lanetan zenen eta gazte horien esku baita gedoa gusa hartuak gira, eh? ene adinekoak, baina gazte horiek behar dute aintzina eta gedo eta indar gehiago dekin Ba ez dakit, eni eh, duritzat, eh, izan idazketa, la irakorketa, la ere eh, dira momentu bat nuna, be, gu eta euskarri batekin giren, gu eta paper eta boligrafoarekin edo gu, efe, eta liburua. Eta, eta egia da nik gizartea horroak jaski... Eh, atomizatua ikusten dutela, bat proposamen hain bada kulturan ere, eta, eta berdin e, lanketa bat balaike egiteko eh, be, irakurlegoaren identifikatzeko eta, eta irakurleen eh, saretzeko behar bada. Eta horrek, horrek pixka bat basa mohtu batetik ateako, ateako ditu bai irakurleak eta bai e, idazle, idazle gazteak. Bon, hor, e, azken urteetan e, be, e, enadineko batzuek atea dituzte e, liburuak, e, maiane txoperenak, jaz e, atea zuen ere, e, Kampistronek kanpistronek ere beste registro batean, baina atea zuen liburu ere, eta beraz, hor, lauak urte, urte berekoak dira, beraz agertzen dira, e, bon, dugu, e, guti, guti ala aski, baina eh, pentsa, pentsatzen dut, e, ara, peskat bakotxa bere, bere sokotik ari dela, eta berdin e, olako, espazioak ere ondirela be, elkar, elkar egiteko, eta eta poliki-poliki ere giro, giro baten sortzeko, eta E, pentsatzen baitut literaturak e, Euskararen e, eta ojarin iz gehien bat e, e ipa, egoera ze, baina literaturak ere baduela bere funtzioa Euskararen indartzeko edo, edo salbatzeko. ez dakit eh, loraldi bat den, edo belaunaldi behi bat, edo eh, hori eh, ikusiko dugu epe, epe luzera ere, zenta la, la, lanak izaiten aldira lan bat eta ondotik eh, ondotik hortan geldi, beraz aski eh, aski ahula eta oraindik aski ahula den eh, ez, da, ez, da fen, dugu al fenomeno bat ere, Beraz, uh, ez dakit hori gero, geroak, eh, geroak ejanen du, eh, nola egon gortzen den, gero uh, ipakalde, goalde, uh, konparatzea, ez dakit ze, ze terminoetan uh, konparaketa egin nahi duzu, baina hartzen baditugu uh, biegoera soziolinguistikoak, haize uh, bizikit ezberdina dira, beraz, uh, ara, ez dakit, depende konparaketa ze, zeinetan jartzen den. Ez, ni ados naiz eta entzun dutunarekin, bai. Baina gisa guziz, denek behar dugu eintzina segitu, txarrek edez, oinoa jala azrezon meite denburaino, baina eh, biztan dena gazteak behar dira gero eta gehiago ari izan, eta elkar lanari ere uste dut gero ari buruz horrek munta handia maduela. Eh? Eta ez elgarren apalzerat edo elgarren trabatzerat, baina elgar lagunduz eta bakotsak bere huda txikiz, baina idekiz, ireki da handia duen norbeitek, eh, bide berriak idekitzen ditu eta bide berrietari joitea ere, beharrezkoa izaiten da. Agian publikotik bat dituzue galderak egitekoak orain, orain da momentua, eh, eh, ondoko aurkezpen ala izter abiatuko baita ez dakitzuek bazenuketen galderarik eh, amai urrentzat, edo zan batxiten edo bien zat? Bai? Bai, pixkat eh, gai ez, eh, latuko dugu, baina gehiago, eh, ara, nik itzalia imaginatzen nuen gehiago idaz, idazkerari buruz edo, eta bon, hainbat aldiz aipatu dute zukazetaritzatik aldo zirela, eta beraz nahi nuen, uh, ara, interesatzen nu, uh, e, pertsonalki nola egin zinuen saltoa behar ba, kazetari literaturara eta ea zure e, idazkera egokitu edo aldatu behar izan zenuen ala, ala naturalki egin den, ara, hori zen galdera. Ba, nik lehenik plazadatu nuen eta egiko bordatik eta zendako idatzi nuen liburu hori, nahi bain nuen, eh, ez baita ezpada espantuka, baina banuen gogoa, kondatzeko ene hauk denborako eta gazte denbodako gertakariak. Hada nundik ibili nintzen, nola, hegiko bordatik, hegiko borda azparnen da, gaixo borda. Kasik lurrean da orai, murrupa eta bakar batzu dira gelditzen. Baina ni haurra nintzelarik eta gaztetxua nintzelarik, orai no, ba, zen, eta iatze iatzetoki batzu, ene aita ebiltzen zen iatze mozten hangein di, eta hola ezagutu nuen toki da, gustatu zaitan biziki, oda iede toki da, biziki gustatzen zait, zelaitik eta goiti joan eta urtsu mendi alderat, eta hola hasen intzen beraz, ene berroita hamar urtetako behar nuela, liburuño batekin, aur horroitzapenekin, eta gero gisa hortan bebotu nintzen, elheberri bat egut idotz idatzi nuen, eta gero azke, azkenik, karkulatu nuen, ene hiutan oita hama bost urte, janik bizikisa nintzen intzen, beraz orduan, eta karkulatu nuen, hiutan oita hama bost urte, eta nuela, ba, hola, zer nahi gehi mota ipatu zara, eh? Zaiak eta bat denak zer nahi gehi mota aipatuz. Baina, denen buru agertu balin bada, ali buru hori, eta deitu dutena beraz bele gorriak, ez eh, xuriak, bele xuriak, bai. Eta beraz, hori, eta gutik egin du, ez, eh, agert, ez baita liburu hori, agertu gabe, eta gertatu, ez, ba, ez bali da, eta gelditu agertu gabe. den eta, ene emaztea, kenka hartan, eritu zen, handizki eritu, eta gedo galdu nuen. Eta orduan gelditu nintzen, geldituan nintzen multiarektan, idaztetik. Eta gedo bai familian, bai familiatik anpo izan dira, erranutenak ez ez behinan antzatua abali mehuzu piskat eta behauzu eta behar ba iuikatu zonbeiden boda, behinan gero behauzu pasadatu. Eta horra zertako, ondoko urtean beraz, pasadatu nintuen, ene bere zaharrak. mila esker geh ba, mila esker bihoi una hurbildu izan eta jaun utzikugu da